वालेकुम वीबर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन ऐड किए बगैर जीमेल अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं सबसे पहले आपने गूगल का रूम ओपन करना है उसके बाद ये जीमेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा इसमें आपने क्रिएट अकाउंट पे सिलेक्ट करना है फॉर माई पर्सनल यूज़ को सिलेक्ट करना है इसके बाद आपके सामने ये वाला फॉर्म आएगा इसमें आपने ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करना है यूज़र नेम जो आप रखना चाहते हैं यूनिक होना चाहिए पासवर्ड उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है डाटा फिल करने के बाद तो चलते हैं डाटा फिल कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ सबसे पहले फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ लास्ट नेम यूज़र नेम कोई भी रख लेते हैं अगर ये यूनिक ना हुआ तो कंप्यूटर बता देगा ये यूज़र पहले ही किसी ने बना रखा है तो हम क्या करते हैं इसमें तब्दीली कर लेते हैं लास्ट वाले करेक्टर जो है वो फर्स्ट में लगा लेते हैं या उनमें से कोई एक करेक्टर लगा लेते हैं उम्मीद है कि इस तरह का कोई भी किसी ने नहीं बनाया होगा तो देखते हैं लगा के ये लास्ट वाले करेक्टर को ख़त्म कर देते हैं और इनको फ्रंट में लगा लेते हैं किसी एक एक करेक्टर लगा लेते हैं ये लास्ट वाले ख़त्म कर देते हैं तो देखते हैं ये वाला अवेलेबल है तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं उसके बाद ये देखें ये वाला यूज़र नेम है आगे at the rate of Gmail उसी तरह रहेगा उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना है कम से कम आठ करेक्टर होने चाहिए जिसमें लेटर नंबर और सैम्बल शामिल हैं उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो ये आपके सामने आ गया है फ़ोन नंबर ऑप्शनल मतलब कि आप ऐड कर लें तब भी ठीक है नहीं करते तब भी ठीक है उसके बाद जीमेल अकाउंट और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है याद रखें कि ये मोबाइल नंबर ऐड कर लें तब भी ठीक हो जाएगा अगर नहीं करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा यहाँ पे आपने जेंडर और नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो चलते हैं फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं मैं रिकवरी ईमेल ऐड कर लेता हूँ ये बाद में आपके काम आएगा अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी ईमेल जो है वो आपके काम आएगा डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद जेंडर सेलेक्ट करना है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और प्राइवेसी टर्म्स को ये एग्री एक्सेप्ट करना है तभी आप ये बना पाओगे ये तकरीबन हमारा अकाउंट इस वक्त रेडी है अब ये हमें जीमेल की तरफ से एक ईमेल आएगी वेलकम की अगर हमारा अकाउंट बन गया तो वेलकम की ईमेल आएगी अगर नहीं बना तो फिर उसके बारे में भी बता दिया जाएगा लेकिन यहाँ पे लगता है हमारा अकाउंट जो है वो बन चुका है अभी लोडिंग पे टाइम ले रहा है ये देखें जी गूगल की जानब से हमें वेलकम ईमेल हो होगी है कि आपका अकाउंट जो है वो बन चुका है और आप इसको गूगल की प्रोडक्ट से इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल की प्रोडक्ट्स में यूट्यूब है जीमेल है इसके अलावा और गूगल ड्राइव है उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये सारी डिटेल है और ये लोगो यहाँ पे लगाना है कैमरे पे क्लिक कर देंगे और ये ऐड प्रोफाइल पिक्चर पे उसके बाद यहाँ पे आप कोई सिलेक्ट करें अगर आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना चाहते अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहते हैं तो ऊपर फ्रॉम कंप्यूटर से सिलेक्ट करके भी लगा सकते हैं तो मैं कोई यहाँ से ही लगा लेता हूँ मैं ये वाली पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ ये लास्ट वाली ठीक है ये वाली आप save as a profile picture पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही सेव होगी तो देखना आपका वो लोगो चेंज हो जाएगा वो देखें जी चेंज हो गया है तो ये थी आज की हमारी वीडियो कैसा लगा आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़